لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وقدره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر به الذنوب وتصلح به القلوب وتنطلق به العصوب وتلين به السؤال وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب زدني علما ورزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهل قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم وارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وعنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا أما بعد حضرات الأفاضل para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para Muslimin yang boleh lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan untuk kita pengajian banyak di online. kita bersama ngaturin kencaran fatihah, kita aturkan kahibahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera keluarga-keluarga, salam sahabat-sahabat beliau, raja-raja Epon, putera-putera seluruh dan Epon. Keluarga Telum Epon, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Para Nabi, para utusan. para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiat. Pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'iyah. Guru-guru dan guru jaman, guru-guru dan tasaki. Bengespo, bengespo laki maupun bini. dapada pada datang ke pun sejamaah jangan datangkan jangan kenalan kenalan murid murid santri dan berstaja orang-orang yang jaga baik fokus dan berstaja saya tak tolong saya pun tidak dan berstaja Kata yang kenceran ke perpusan kau ke ikutan oleh setuju. Saya tahu sul ke perpusan oleh Orang yang cakap baik fokus, jabatan universiti je. Universiti je umat Islam. Lakek maupun bini khususnya pemirsa mengajian baju kiraan sampai lagi tentunya. Kita khususkan dekat Akhir bin Mudang bin Mudangwir Tanjung Bahkan tenan pemakasan siapa lagi ke dunia tangkan enam lekor Syakban 1444 ya. Pan malam antar kelaban geng ingat barok barok pun saya dah sebut malam antar pedar polis tajam serang anak pun pedar polis tajam kalau dia pedar polis sana sana dia penjama pedar polis tajam kalau dia sangat sulit kalau pedar polis tajam. Yang antara yang kencaran kau fokuskan kau pedar polis tajam orang yang sekarang fokuskan pedar polis tajam. Al-Watar senantiasa mendapatkan keridaan serta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kelampuan serang belas kasih sayang daripada Allah mendapatkan pertolongan mendapatkan perlindungan mendapatkan bimbingan dan ma'unah inayah inayah riayah wikayah imayah daripada Allah Al-Matar keingat taban taufik selidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketila jalan daripada Allah berada kecemburuan, kecemburuan, kekompiran, kekompiran, kekumpulan, kekumpulan, kebahagiaan, kebahagiaan. oleh ini dunia kantor sudah ke akhirat. Jawa gini kesesatan, kesesatan, kesempakan, kesempakan, keserebutan, keserebutan, keselepan, keselepan, malamat dari bapak maju otang alaban kembang. Ya tak untuk aku ya otang, ya bentuk dari pikiran kau otang, bawa otangnya. Muka-muka yang berancam rezeki oleh rezeki sehalal, sebarokah. Muka-muka yang berancam khatim. Kata rancang Umar lama taat Allah bin Nabi Allah. Rancang Umar ilmu menjunjung tinggi akan Allah. Ini sehat berat, selamat, aman, dijatuhkan. Dari musibah, di dari bencana, dari melapetaka. Selamat dari petenar-petenar, selamat dari kontrol yang masih dolim, dari tingkin, orang Setelah pernah setelah pernah yang salahnya lah ganggu dan ganggu selamat dari kefakiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kehendak hati, kotor hati, petang hati, kering hati, kering hati, lopan hati, mati hati. Man mantar pada kuat iman dan kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di di dalam dalam panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa merosaki perjuangan-perjuangan ikon para ulama. Dalam mantar pada Tetia sebab, tetia jalan, tetia perantara ke angkut Islam berumat Islam. Saya jenis Islam berumat Islam pandangan Islam dan umat Islam. Dan malam itu ada tambahan ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Malam itu ada barang yang terkehajar kelawan kempang, tercapai cita-cita dan sukses usaha. Terkabul pernyolan-pernyolan. Telah hati kuniat, walau kuniatin salihan. وعلى نية القبول وتمام كل سول ونية المأمور من سيدنا الرسول حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyak Ilau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa nyuhun Allah melalui ya, karena keberkatan eh, dalam bulan Recep dan bulan Syahban dan malam antar eh, dari ke bulan Ramadan. Sebagaimana juga kerana itu merupakan doa Epon pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mabarik lana bi rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Kita hanya pun dekat jenis ni. Tolong melaman terdapat ada kebunan. InsyaAllah, insyaAllah kita ada itu. Dekit. Apalah terawih. InsyaAllah kita pun masuk bulan. Ramadan dekat di mana kita dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an maksudnya permulaan nurunakin Al-Qur'an dan di dalam bulan Ramadan Lalu saya pun ikhbar ni kenapa? Ini dalam malam qadar pada benda ni lailatul qadar Ika tadi si etoronaki deka bumi kadito, emo lain dari bulan Ramadhan. Kemudian si etoronaki secara keseluruhan de ke langit de ke langit kat pen setong penikah Eki panika juga nenek di dalam bulan Ramadan. Jadi secara keseluruhan, Al-Quran ke di Toronaki tempat Lailatul Qadar dekat langit ke pentok. Kemudian pasangan etoronaki eh, kan sekonik kan sekonik dekat dalam bumi panikah sesuai kelaban keputuan keputuan sesuai kelaban peristiwa peristiwa kasus kasus yang terjadi di permukaan bumi. Etoronaki secara bertahap. Ketika pun wajib kina puasa bulan Ramadan, maka turunaki ayat kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. wajib ki atas tibin kafi ab puasa. Sebagaimana puasa dia wajib ki dia, ya, dekat umat-umat sebelum nanti bin kafi. Sebab aja tibin kafi ada orang-orang yang sebelum takwa atau ocak acuin larangan. sebab kelabuan puasa itu banyak apa itu. Dengan ketakwaan. Maka itu terbuki, la'an lakum tattakun. Sepanjang ban kafir dia bertakwa. Dia wajib bagi puasa sepanjang bertakwa. Artinya bertakwa, ngelakonin perintah, ajauin larangan ini kenyamanan takwa. Maka kalau mana puasa, orang yang panika bisa sejen kencang ala koparenta acewin larangan. Anak pemarikan sebab nafsu panika sedang dilaparkan. Nafsu panika tepan epa eh, lapar. Nafsu sedang dilemahkan nafsu ni ketepan lemah, eh apa lemah kalau ben puas. Karena nafsu pernikah ampun tak banyak ngacet dek kemaksiatan. Maka dengan sendirinya kangkui. Ngelakui perintahnya Allah, pernikah lebih gampang, abah lebih semangat. Begitupun ke angkui ngelapaki ke perkusin. Sajan kencang kalaban badan bulan, badan kalaban badan puasa. Kerana dia bagi la'alakum tajtak. Dia wajib bagi puasa dia supaya bin kapir dia bertakwa dan ngelakonin perintah dan ajawin larangan. Perintah Allah dan larangan ikon Allah. la'allakum tattaqun. Kemudian syaitan banyak kayak pengkot ni dalam bulan Ramadan. Terdengar semasengkah ibadah semacam kalapo lah alanggar larangan epon Allah. Kak dinto nafsu ben setan. Nafsu ben setan penika. Saya selalu mempengaruhi abak penika tangkui tak kencang ibadah. tangkui melolo alanggar alam berat dekat larangan larangan telefon Allah. Mana bi nafsu kento ampun la dilemahkan pun tak epakanin eh, nafsu ni kan? Setan epengkot. Eh, maka angkui langa langin ka apa ka angkui ngelat konin perintah ke to sejen melarat Itulah jalan yang eh, paling kencang apa mereka ala ibadah. Sejalan tak kencang alaku maksiat. Sebab si mempengaruhi tak kencang ibadah si mempengaruhi ke angkui ala kemaksiat paneka syaitan ben nafsu sedangkan keduanya mungkin kita pula dikendalikan cara pengendalian mana menabi syaitan langsung pengkot syaitan jadi setan terkendali. Nafsu dikendalikan kalau ben lapar. Dikendalikan kalau ben lapar. Syahwat orang. Sebab ampun lelapar. Syahwat panika kuat ketika kenyang. Mun lapar Tak kuat syahwat. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم Nek dalam bulan Ramadan enggak itu. Benih namun Al-Quran saus. saya turun lagi nenek ini eh? dalam bulan Ramadan. Mulai ki mushaf mushaf epon. Nabi Allah Ibrahim alaihi salat wassalam yang telah kartukan ini turun lagi nenek ini dalam bulan Ramadan juga. Kitab Taurat juga yang turun lagi nenek dalam bulan Ramadan. Kitab Injil yang turun lagi juga nenek dalam bulan Ramadan. Ramadan. kitab Zabur juga nenek dalam bulan Ramadan. Jadi kitab seempat Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Kapi. Ini kata orang dan ini. Bulan Ramadan. mushaf ikhwan Nabi Ibrahim, eh, Nabi Ibrahim juga ni bulan Ramadan. Mushaf mushaf ikhwan Nabi Ibrahim etor naki tepat malam pertama bulan Ramadan tak tentu. Tanggal setung Ramadan mushaf ikhwan Nabi Ibrahim si etor naki. Kitab Taurat. Itu eh, orang lagi tanggal 6 bulan Ramadan. Tanggal 6 bulan Ramadan. Kitab Injil. Itu eh, orang lagi tanggal 12 bulan Ramadan. Kitab Zabur. Kitab Zabur. menyebutkan ayat Tarnaki ni bulan Ramadan tepatnya tanggal belubles. Tanggal belas Al-Quran ayat Tarnaki dan Nabi tanggal korang bulan Ramadan. malam Lailatul Qadar. Ini kan menunjukkan atas kelebihan epon bulan Ramadan. kitab-kitab sempak terjukan mushaf ikhwan ya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam Ikan juaki atas kemuliaan ikhwan ya bulan Ramadan Alamat terkita apa ni kedua pada kedua bulan Ramadan karena panika. E e bulan Ramadan panika mulutnya. Maka pasaran ibu jiba kia puasa. Ibu jiba kia puasa. Malik orang panika tak sabiasa ke hati se bulan-bulan sebelumnya. Ini bulan Ramadan dekik mentada puasa, kisah biasa makin banyak kan para biasa ampun malam Jumat dan malam Sabtu para ada apa ada orang ni kira tak? ni kata ki sekali malam Kamis dan malam Jumat lerakan apa? ada tapi tak ada peningkatan ibadah karena tak ada sewajibakin secara khusus dengan dalam Jumat. Namun untuk mana bini isi yang ipon gitu beda kekhususan epon hari Jumat ni. Jika kita tidak melupakan hari Jumat. Ini hari Jumat, kita apa ni? Diwajibkan solat Jumat. Jika saya tak wajib bagi solat Jumat, maka orang yang panikah. Bisa biasa, bakun solat duhur, paling tak berjamaah juga. Tapi kalau ban sabab, efarduaki eh, salat Jumat, ban ewajibaki eh, keakui berjemaah. Kudu orang ini kau berjemaah. Mohon kun tak. Ewajibaki eh, kuni sunataki. Banyak yang tak. Ah, berjemaah. Akati ah, hari-harinya waktu salat duhur, mereka banyak tak salat berjemaah. Kata ewajibaki. Sehingga mempasanan tak wajib pergi solat Jumat menikah. Maka orang yang menikah akan melupakan Jumat, akan menyanyiakan hari yang mulia. Eh pada kiban hari-hari biasa. Ya, kalau bangsa sabab ben Jumat ni wajib bagi pasaran. Ben Jumat ni wajib berjemaah. Wajib pak polo orang akhirah yang bisa dilakukan kepada solatnya berjemaah. Pasaran bisa juga bersilaturahmi, Bisa apol kompol. Bisa merengaki buta-buta-buta peringatan-peringatan lebet neneng i khutbah Jumat. Eh, dalam setiap kampung wajib ikomatul Jumat. Negaki Jumat setiap-tiap kampung. sehingga tersuasana jukat pernikah, sengke katon jukat pernikah. Jok termasuk hari yang istimewa. Begitupun dengan ia, ya, mak, pada depan bulan Ramadan. Bulan Ramadan pernikah mana bita wajib bagi apa puasa. Ada salat terawian dan semacam. Orang ini bekal terbiasa. Lakon eh, dalam hari-harinya kan. Tak ada pita apa? Kan, Di luar bulan Ramadan. Sehingga hari yang mulia akan tersia-sia juga. Kalau bahan sahabat yang wajib puasa, maka pasti ada peningkatan minimal peningkatan EPO ini peningkat leban apuase waktu siang. apakah ya waktu malam? Asahor ya waktu malam? Sehingga selalu ingat kita apa? Kan? Ben selalu melakukan ibadah tambahan daripada bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan yang lain. Iman Allah Ta'ala pas eh, wajib bagi sebulan penting. Eh, bulan Ramadan tadi. Sebab lekar bulan Ramadan panikah, mul jenis lah sebulan penting. Awal sampai akhir panikah mul bulan Ramadan. Eh, wajib bagi puasa dengan sendirinya orang ini kepas kau ibadah selain buka ya kening masih aki pun buka Masalah juga sahur. Ini biasa dilakukan. Sebab mumpukan ini kah? Orang ala kau kapi ke bukan ni ke bola na. Lapar pun. Sahur, bola entah kok lapar. Sahur geluk. Persiapan kangkui tak makan ni dalam masa sehari. Oleh imsak sampai cepat hari. Kita eh, tambah pun eh kalau bentar awi. Witir diistimewakan dan yang eh dalam bulan Ramadan. Witir bulan Ramadan tidak seperti witir-witir yang biasa. Witir bulan Ramadan tadi itu disunahkan ke berjamaah. Witir bulan Ramadan disunnahkan berjemaah. Di luar bulan Ramadan tetap sunnah witir. Benih yang buat ki witir senawasnya di luar Ramadan. Cuma tidak sunnah untuk dilakukan secara berjemaah. Saus. Pun tak berjemaah, tapi tetap asolat witir. tetap salat witir. Cuma tak berjamaah sawas mana Nabi di luar bulan Ramadan. Tepat bulan Ramadan, sunat berjamaah. Ini keistimewa bulan Ramadan. Twitternya berjamaah. Paski berdesok, berdekuasa si wajib sehingga dengan sendirinya pasangan berdepukah ben berdesaur pasonat oleh orang penikah tadarusul Al-Quran tadarusul Quran kata darus ni compok-compok ni langkar-langkar in masjid-masjid Marabi ampun letak nerok tadarus dan ni langkar-langkar di masjid-masjid aroma Roma. Dan dalam bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan, saja tak muka Al-Quran sekali. Maka Quran ni kemelas. Al-Quran ni kemelas. Karena tak ikut sahabat benar. Saya ikut mereka. Sampai sahabat ni atas lama hari. Sampai sahabat ni atas lama hari. Yang bas eh sahabat tu ni yang tasbuf yang tak payah tau. Jadi paling tidak bulan Ramadan nikah buka penar buka pen Paling tidak. Anjing Nabi TB, mana Nabi Nenek dalam bulan Ramadan menikah. Biasa tadarus. Bahkan mana Nabi Kanjing Nabi, nikah tadarus. Hmm. Sarang malakan Jibril alaihi salatu wassalam. Atau terus dengan malakan Jibril. Al-Quran diturunkan dalam dalam bulan Ramadan hudan nasi, wa bayinati minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran kita sebagai petunjuk dekat manusia. Quran ni ke kan petunjuk? Cuma orang yang banyak tahu ni ke Al-Quran. Tahu ni dia ke tafsir Al-Quran. Mereka seakan-akan beri petunjuk. Maka penting boleh orang yang pendidikan uning dia kata tafsir tafsir pun Al-Quran dia pernah apa. Sehingga bisa tadabbur lebih mendalam lagi. Ya, dalam Al-Quran. Al-Quran ni kan orang kena hudan linas. Sebagai petunjuk dekat manusia. Makanya diangan-angan tafsirnya bagaimana. Pengertiannya bagaimana. Mungkin mula-mula ngakui terjemah. Tapi karena ini terjemah ni kadang-kadang. Ini ah, kata faham. Bentak kira mendalam pun tak kadang-kadang bisa salah faham. Maka panika diperlukan keangkui oning tafsir, ngaji tafsir. Tafsir Al-Quran itu makin cek banyak. Mana bidimin mana orang panika menafsirkan Al-Quran sampai seribu juz. Al-Quran ini tafsirin sampai seribu juz. seibu jilid, seibu kitab. Jadi Al-Quran eh, etapsirin murid Al-Fatihah sampai ke Anas, ini tafsirin balik kepah detik, seibu jilid. Katia Ibnu Syahid misalnya pun. Sekarang kitab tafsir sampai seribu jilid. Ngarang kitab Al-Musnad. Saya hadis. Sampai saya seibu. Telur atas sampai saya seibu nematos. Jilid. Karena memang kandungan Al-Quran penikah tak terbatas. Senang sampun lesai bujilit ni, kita tak sampun. Lelaki banyak kekurangan-kekurangan. Jadi, Al-Quran pun ni keongkul dah. Eh. Besar dari segala macam ilmu. Ini kan dari Al-Quran. Besar dari segala Ah, macam ilmu-ilmu. Ini kan di Al-Quran. Maka nama Nabi Irinci Al-Quran panikah. Ini kan tak ada to-to Tak ada to-to. Kita ni kan boleh saya ngarang tafsir sampai saya berjus. Boleh saya 600 jus, 600 jilid. kitab-kitab selain gak bisa ungkunah bersumber dari Al-Quran saja. Ibnu Syahin itu si pasaran ngarang telur ratus telur polo kitab. Telur ratus telur polo judul kitab. Satu judul, satu kitab, ini kitab sering sampai sebu jilid. Ibn Syahin. Ibn Syahin kak dito mang sena saos ngapi Pas wasbadah oleh Imam Al-Ash'ari itu ngarang kitab 600 jilid sikap pipa bersumber dari Al-Quran Jadi Al-Quran pun dia kata hudan linnas. Petunjuk dekat manusia. Cuma sayangnya manusia nikah. Tak mau belajar dekat kitab tuntunan Epon. Kitab suci Epon. Lebih kata dekat ilmu-ilmu dunia. Ketempang ben ilmu Al-Quran saya menjadi petunjuk dekat manusia. Sehingga banyak melupakan, banyak lopot dari tuntunan Al-Quran. Apabila ajar beni, ajar ilmu-ilmu. Al-Quran. Mutlak-mutlak, tak mutlak, Al-Quran. Tak tafsir-tafsir Al-Quran. Sehingga kita tak katon cakap Al-Quran itu merupakan hudan linas. Petunjuk bagi manusia. Nabi orang yang banyak bisa tadabbur Al-Quran. Jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun, nikah sajian mantap, bisa masuk Islam. kata Sina Umar radhiyallahu taala anhu. Yang itu masuk masuk Islam. Lebat ni pun tunjuk Al-Quran. Al-Quran itu kan kebenarannya apa ni kan? Ditunjukkan kalau benar mukjizat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Sehingga ini Al-Quran ini tak bisa eterok penduduk bumi bun berat sampai ke bunda murah alam. Perempuan kapi bagi tugas kapi mengarang Siapa ada bahasa ayat sawas di Al-Quran. Tak bisa, tak mampu. Ini kemukjizat. Ini keijaz. Ijazul Quran. sepas mutunya sesami, kualitasnya sesami, kandungannya sesami, tak ada di bisa. Al-Quran kita tunjukkan wabayinat, wabayinat, wabayinat, wabayinat, dan keterangan, keterangan. Keterangan-keterangan minal huda wal furqan keterangan yang ada di dalamnya itu minal huda dari petunjuk-petunjuk wal furqan Bense apite eki antar si hak. Bense batil. Si apite eki antar si bener. Bense salah. Si apite eki antaran se loros ben se nyeletong di al furqon furqon keto artinya se abide antara na se hak ben se batil makan Al-Quran kentok. Sampai kita tinggalkan. Paling tidak membaca. Asli Aslinya benikun membaca amalul yang merupakan keharusan. Sebagai tolakar tuntunan epon umat Islam. Mumpah tak kan tak ada tuntunan. Kita kan tak ada tonton Al-Quran. Kurang. Tapi paling tidak macam pun. Sebab kena macam saus kan itu termasuk ibadah Al-Quran. Afdal ibadat di ummati tilawatul Quran. Cepon kanjing Nabi. Ini dalam kitab anda ikut nasaihuddin ya. Alaman dalam 200 Paling utama ni ibadah datang umat dia mahu Al-Quran. Imam Sufyan al-Tawri rahimahullah taala ni ke pernah eh periksa ni kak di melebi utama kak di melebi banyak kencerna perang dan kencerna ajar Al-Quran. Dabun Imam Sufyan al-Tawri ia ajar Al-Quran. Sebab kanjing Nabi dia macam bu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Paling positif in gapi ia dia orang yang ajar Al-Quran. Mari ajar pas ngajar. Mari ajar pas ngajar. Buk ngajar gak di macam tadi santri anaan. Anan. Kan dia anak, bini. Acereki selama masih bisa diajarkan Al-Quran. Ngajarin Al-Quran dekat anak mereka merupakan kewajiban epon orang sepok. pun bisa juga minta tolong ke ustaz-ustaz tapi kerana ustaz kentoh namu ngajarin tepak mangrib saos maka reng tua na lah panikah kau ngajarin nenek e eh waktu siang lah. waktu siang ah nak kana panikah cak nganggur cak kun beriin HP ke angkui eh, YouTube an angkui senik video angkui game angkui dakatek ajarin Al-Quran. Ha, nak ni ajar ke kiai-kiai ke kiaji-kiaji. Ke ustaz-ustaz. ajar. Tapi juga nak ajarin tipi. Sebab saya ajar ke ustaz ke kiai-kiaji. Ini kan namun. Waktu maghrib saus. Maghrib ke Isya. Tapi cek sekonin. Porsi waktu ke angkui ajar Al-Quran muntak tak ditopang kalaban peran serta epon orang sepo maka anak pandai ke kan rogi sandi anak juga kan rogi Teti ajar Al-Quran ben ngajar kini Al-Quran. Orang sepo pun lebih bisa ngajar, ngajar itu pun lebih bisa. Cuma sayangnya pakun boy kun ekop joko paki dek ke ustaz. Padahal maksud ajar ni ke boleh ke aku ya ceriki boleh ke yang lain. Sehingga terus bisa berkesinambungan. Al-Quran kak itu bisa dilestarikan tak sampai macet. Cak sampai anak-anak umat Islam ni kata uning Al-Quran. Ini sebagian daerah. Karena berada keterlibatan orang sepuh. Saya juga proaktif di dalam mengajarin anak dari Al-Quran. Kan lima tahun lah hatam. Lima tahun hatam. Ini sebagian daerah sampai 10 tahun baru hatam. Ini kita lambat anak pemarga ni. Punya pasrah aki Ustaz menolak. Sementara kesempatan Ustaz ni kah kun ia eh, waktu mengharib. Kun waktu mengharib. Antara maghrib dan isya. Ini ke paling pun kesempatannya paling banyak sejam. Ada bila secem ni kan pun lawai wayan ni kan Nak kan Tak nyampung pun. Si secem ni ke? Es eh, ke sepuluh kan? Sebab murid tu santri nak lah, pergi sepuluh. Sepuluh orang. Mereka sepuluh yang sejam ni berarti kan enam menit pun. Per orang. Enam menit. Ini kan maksimal. Mun langsung. Mungkin ada kan berset error sedar dan sebera. Ini kan mungkin bisa sampai kira 4 menit, lima menit. Mun pun lima menit bila sehat. Saya tahu apa yang hampir saya tahu ah, kenapa boleh sehat? Eh. Maka jadikan kebiasaan. Budayakan di lingkungan kita ngajarin Al-Quran dekat anak-anak. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Al-Quran kan itu juga mausan, mausan Al-Quran itu merupakan benteng. Kita penikah banyak musona. Setan, berapa bikin setan? Sehingga musuh ke kita. Ditambahin eh, boleh ben nafsu. Ditambahin eh, boleh ben kanca-kanca saya cuba. Ditambahin eh, boleh ben kebiasaan-kebiasaan cuba, kebiasaan-kebiasaan nganggur. Mereka angkui bisa membentengi diri kita, dibentengi kelebihan Al-Quran. Nafsu setan dan kebiasaan-kebiasaan cuba. Takkan takkan saya cuba. Pani ke aku mempengaruhi cuba dah apa pani ke tak puli mana bi orang pani ke macam Al-Quran. Karena Al-Quran pani ke kan merupakan benteng pertahanan kita. Berdetelok benteng kereta api dari Sayyidina Ubay radhiyallahu taala Al-Husun Salafa benteng dia pada telok Al-Masjidul Hisnun ini masjid pada ke pinteng wa zikrullahi hisnun ini zikir ke Allah juga benteng wa qiraatul Qur'an hisnun ben mus Al-Qur'an juga benteng pertahanan kita dari serangan-serangan musuh, serangan-serangan syaitan, nafsu, teman-teman yang jahat, tercukkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Masjid, adikir ke Allah, mas Al-Quran. Mun pasanan umur yang pengen langsung entar ke masjid. Adikir ke Allah, mas Al-Quran. Abang pun kuat benteng. benteng mà là mình bỏ trong bỏ cả sân khí tất cả tạ gen sẽ tạ tất cả tạ gen nập số bì nến sẽ gần là kém sẽ di ke masjid ada gangguan-gangguan tapi kuat benteng pertahanan kita paling kuat menabi kita menikah suka berlama-lama dan ini masjid Moga-moga selalu sebar yang manfaat di dunia, dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الله فرجه رب يسر ولا تؤثر بتم بالخير رب يسر لنا ولا تؤثر علينا يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك سهل يسير اللهم يسر لنا لليسرى وجنبنا العسرى اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اجعلنا ولا تغسنا واكرمنا ولا تهنا وعادنا ولا تحرمنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واهدنا سبل السلام اللهم بعينك بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك عند رجاء Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah, Amin, Amin, Amin, Amin, Kulu Syain, Kulu Syain, Khaifun, Mika, Bapak, Amin, Amin, Kulu Syain, Khaufi, Kulu Syain, Mika, Amin, Amin, Mana, Khubwa, Nahtam. Ya Allah, Tuhan, Lutu, Bina, Fi, Umar, Ina, Kulu Hau, Rabbi, Nabi, Dunia, Nama, Akhirat, Dina, Kama, Tuhibu, Wa, Tarudu. Ya Zatar, Ya Zatar, Ya Zatar, Ustulna, Bisitrikan, Ladi, Zatar, Tabi, Ala, Nabi. Wala inun tarak wala yadun tasiru ilaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita dapat hiburan dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaallah. Kalau ban izin ipun Allah muka-muka saus. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.